<laughs> ja. ja, maar die, die vind ik dan wel schitterend gewoon. Eh, concertherinnering. Terug naar 96, eh, voorjaar 96. En eh, dat gebeurde in Kaapstad, Zuid-Afrika. En we waren daar, eigenlijk ben ik een half jaar toe geweest voor surfen, windsurfen en wereldontdekken. En op een gegeven moment werden we uitgenodigd van eh, een paar van die locals die hadden zoiets van, joh, vanavond verjaardag en uh, kom Purple Turtle. There's a band playing anyway, so... Eh, ja, dus we met een paar mensen bij elkaar gepakt, die kamp op gegaan. En ja, ik kwam beneden in die bar, geen band. Dus ik vraag op een gegeven moment aan die barlady van, there's supposed to be band playing. <clears throat> oh ja, yeah, dat is that's upstairs. Dus nou ja, letterlijk, je gaat naar boven, doet de deur open, kijkt naar rechts en daar begonnen ze gewoon de Springbok Nude Girls. Ik had in het verleden behoorlijk wat muziek gezien. Maar op een of andere manier eh, was dit gewoon eh, van, van, van Moment Supreme was gewoon van wat de fuck gebeurt hier. Ehm, van in één nummer ging het gewoon van een soort Fate No More-achtig na naar Bob Marley, eh, punky, rock, heel relaxed gewoon. En daar hebben we gewoon anderhalf uur heb daar gewoon gestaan en, en gewoon mijn ogen uitgekeken en gedacht, wat, wat is dit? Nou, eigenlijk nooit uh, me verder in verdiept. dag daarna weer het water op en je bent gewoon de rest van die periode <laughs> ben bezig. En ik kom terug in Den Haag en uh, eh, toen had je nog de plaatboef, twee cd'tjes. En heel vaak is het met herinneringen in het buitenland, kom je terug en ze vallen tegen. flesje wijn wat je ergens koopt, noem maar op, gewoon eh, foto's wat je terugziet. ziet op dat moment eh, was ik tussen die eh, tussen cd's en in één keer denk ik, krijg nou tanden gewoon tweedehands Springbok Noon Girls in Den Haag. Dus ik, ja gewoon, die moet ik meteen meenemen. En ik kom eh, thuis op mijn kamertje en ik zet hem op en ik zat gewoon meteen weer in de Purple Turtle, eerste verdieping, weer datzelfde gevoel. Ik denk, nou, dit is zo bizar, gewoon. Dit, dit heb ik nog niet vaak eigenlijk nog nooit met een band gehad. En het mooie van deze band is heel vaak wat, waar ik enthousiast van ben, dat laat ik horen. En dan zie je mensen inderdaad van, uh, jezus, eh, wat een grafherrie of eh, wat is dit voor een kampvuurmuziek. En bij dit is het gewoon, hoor je vaak mensen vragen van wie is dit? Springbank Nude Girls. Drie nummers later en wie is dit dan? Springbok Nude Girls. Dus go out and spread the word. Springbok Nude Girls.